他跟国旗口罩说再见了。哦，今天头发都么？好看，客人送的。嗯哼哼。这次是 LV 的哟。也是客人送的。天哪，太多了吧！嗯，整只螃蟹耶！谢谢芳姐。哦，有蛋呢。 天哪，一整袋！哦，蛋嘞，蟹胞嘞，蟹黄，多！谢谢芳姐，谢谢你。嗯，哦，螃蟹，新制服。 左绕一圈，然后抓两个圈圈，再上左下右左绕一圈，上左下右。